solamente bossan atrás a mí así cierto cambio. Cuata el cambio nada. Puedes mostrarme. No, uno, uno, uno. Cuatro cambio. Sí. Erran, siempre mi pisa pone erran, siempre prieto, payaso. Tu camina, pues expresé más yo. ¿Qué más hago? Ok, Edashi. ¿Quién más? ¿Qué más? Sí, Sì, di guapone. Glitter. Glitter. Ato lo? di kilo? Ki kilo? uno más, me pone oro? Ato babai de su Aha. Ajá. Sí. Ok. Ato ki ko ma agrega? Ki más mas agregar? No va che colonna so. Ok, pero ki más mas ma agrega? No, no va che colonna mas. No va che colonna mas. Ehi. Io fra un antapone e capuia arriva, ok? Mas, ma pone oro? Ati baba i su uovo. Ah. Vive dashi. Sì. Poi su pane. Ok.